बसमीम अल्लाम वरहमल वर्क नाजरीन कराम कॉप <clears throat> कमेटी के इख्तियार जानने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस बात के हम पहले वजाहत कर लें कि कॉपरेटिव है क्या इमदाद बामी से क्या मुराद है इमदाद ये इसकी शुरुआत कब से हुई किस मुल्क में हुई और महकुमा इमदाद बाहिमी कायम किया गया क्यों किया गया सोसाइटियाँ क्यों बनाई गई किस तरह बनाए गए इनके क्या असूल हैं बनाने के तो इसको इब्तदा से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो इन हमें जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं अख्तियार के, के, के मुमरान के क्या अख्तियार हैं कमेटी के क्या हैं हम्म, कमेटी के निमरान के क्या है महकमे इमदाद बहमी के क्या हैं ये समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इब्तदा से इस बात को पर गौर करें दो दो ढाई सौ साल पहले जंग अजीम के बाद बरतानिया में बहुत ज़्यादा माली मुश्किल पैदा हो गई कसाद बाजारी का शिकार हो गया जंगी हालात की वजह से मीशत की तकरीबन तबाही के करीब पहुंच गई और लोग बड़े पर जैसा महंगाई की बात आज हम करते हैं इससे ज़्यादा महंगाई तो जमाने में भी थी तो हुआ यह कि बरतानिया के गांव राजदील जिसका नाम है वहां पर जुलाहे रहा करते थे और जुलाहे जो है बाजार से धागा खरीद के ले आते और उसको बुनते और ले जाके बेचते तो उसमें किसी को जो है फायदा हो जाता दो पैसे का किसी को नहीं होता तो नुकसान होता है तो कर्ज लेना पड़ता तो वो कर्जों की वजह से परेशान थे और फिर मुनाफा नहीं हो तो उसकी वजह से तो वो परेशान हाल ही में जिंदगी गुजार रहे थे तो उसमें से एक शख्स जो है उसने सोचा कि इस तरह से तो हम कभी भी अपने हालात को ठीक नहीं कर सकते इसके लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ करना चाहिए उसके जहन में एक तरकीब आई कि ऐसा करते हैं कि हम लोगों को जमा करके बुलाते हैं और उनके सामने बात करते हैं तो उसने कुछ लोगों को जमा किया तो उनकी तादाद 25 या 30 के करीब हो गई तो उन्होंने कहा कि देखो हम हर फर्दन फर्दन धागा ले आते हैं बाजार से वो इस बहुत महंगा मिलता है और हमें दो पैसे नहीं बचते हैं तो इसके लिए अगर हम सब मिलकर पैसे इकट्ठा करें और इकट्ठे ले आए तो इकट्ठे लाने में ज़रूर जो है उसमें पैसे कम होते हैं तो उससे हम वो जो पैसे कम होंगे उसको समझे वो हमारा मुनाफा है लोगों के बात समझ में आ गई तो उस वक्त उन्होंने कहा कि साहब तीस तीस पेंस पच्चीस पेंस जो भी है हर एक ने जमा किया हो गया तो वो पैसे लेके बाजार गया और इकट्ठे धागा खरीद के ले आया तो उसको बहुत कम काफी कम उसमें मिला क्योंकि वो ले आया और आपस में जिन जिन ने जितना पैसा दिया था वो धागा उन्होंने तकसीम कर लिया और कपड़ा बुना ले गए तो उनको दो पैसे का फायदा नजर आया तो उन्होंने कहा ये तो अच्छा है अब वो लोगों ने इसी तरह पैसे जमा करते उस आदमी को देते वो ले आता और आप इसी तरह से चल रहे थे कुछ महीने बाद लोगों ने यह देखा कि जनाब ये जो अभी लोग जो चल रहे फिर रहे हैं इनके पास तो चप्पल भी टूटी तो हुई थी इनके पास खाने को पैसे नहीं थे बच्चों को कपड़ा पहनाने के पैसे नहीं थे तो ये इनके पास आए कहाँ से बड़े साठ से पहले बच्चे भी कपड़े पहने हुए हैं और माली हालात भी बेहतर है तो उन्होंने कहा कि इनसे मालूम करना चाहिए तो फिर वो मालूम करने के लिए पता किया तो उन्होंने बताया कि साहब हमने ये तरकीब इस्तेमाल की और इस तरह से हमने किया तो इस वजह से हम ये है उन्होंने कहा कि भाई हमें भी इसमें शामिल कर लो उन्होंने कहा ठीक है लोग शामिल होते गए पैसा लोग बढ़ते गए पैसा बढ़ आता गया और होता है लेकिन इतने लोग बढ़ गए कि उनको संभालना मुश्किल हो गया तो उन्होंने कहा कि यार इनका हिसाब किताब रखना भी मुश्किल है और इनको तो संभालना मुश्किल है तो उन्होंने कहा कि उसने कहा कि ऐसा है कि हम एक स्टोर बना लेते हैं उसका नाम कोऑपरेटिव स्टोर रखते हैं अरे हम मिलजुल कर तो ये तरकीब सबको समझ में आई जाहिर है कि फिर उन्होंने जगह का सारा इंतजाम किया वो करने के बाद में तमाम वो ले आए और वहाँ से फिर उन्होंने वो ढागा खरीद के लाए फिर उसका हिसाब किताब भी रखना शुरू कर दिया और उससे लोगों को फ़ायदा हुआ तो इतना वो वहाँ पे हो गया कि उस गांव में खुशहाली आ गई अब ऐसा ऐसा ये बात दूसरे उसमें भी पहुँच गए गाँव में शहरों में उन्होंने कहा कि ये तो हर गांव में इस तरह के तो जो है स्टोर्स कायम हुए और इस तरह से ये चलते रहे तो दुनिया में सबसे पहले कोऑपरेटिव का स्टोर कायम या कोऑपरेटिव स्टोर कायम हुआ उसके बाद में फिर दूसरे ममालिक ने देखा कि यार ये इनको वो बड़ा उन्होंने रिसर्च किया मालूम किया तो कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा निज़ाम है इसको अपनाना चाहिए तो उन्होंने देखा कि साहब हाउसिंग के नहीं हमें फ्रांस है उसने कहा नहीं हाउसिंग नहीं हम तो बैंकिंग का निज़ाम अपनाएंगे इस तरह उन्होंने अपनाया उसकी तफसील तो बहुत है इसी तरह अमरीका ने भी अपनाया तो, तो हर एक अपना अपना अपनाया ये तहरीक आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान में भी पहुँच गई तो हिंदुस्तान में भी जो है वो स्टोर कायम हुए तो हिंदुस्तान में जो सोचा गया है कि इसकी अगर हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जाए और लोगों को इसमें जो है मकान जाहिर है कि मकानों की बहुत कमी है तो इस तरह से अगर हम ये बना के इसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे और जो पैसे आएंगे प्लाट लेंगे इस मकान बनाएंगे इस तरह से लोगों ने सोसाइटियाँ बना ली अपने तौर पे लेकिन उनको कानूनी कोई है वो तहफ़ हासिल नहीं था लिहाजा लड़े झगड़े भी होते थे कुछ लोग परेशान वो भी करते थे कि यार ये है ये ये उससे फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं हम जो है हुकूमत से में बात करते हैं तो उन्होंने वो हुकूमत के पास गए उन लोगों ने सोचा कि हमें अफसरा ने कि नहीं ये ठीक है तो उन्होंने फिर माहरीन ने कानून की शक्ल दी सोसाइटीज़ को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उसका नाम रखा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1904 में जब सब चीजें तरतीब गई कि सोसाइटी कैसे बनने चाहिए इसको रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे ये कितने आदमी होंगे वो सब होने के बाद में फिर ये नाफिज होने के बाद में फिर जो सोसाइटीज ने काम शुरू किया तो उसमें जो है उनको तहफुज मिल गया तो लड़ाई झगड़े कम हो गए और काम बहुत अच्छी तरह लेकिन उसमें भी लोगों को इतना वो तहफ़ हासिल नहीं हो रहा था जैसा वो चाहते थे तो फिर उन्होंने मुतालबा किया कि नहीं इसमें थोड़ा इजाफा किया जाए इसमें एक्सटेंड करें इसमें तो फिर दोबारा जो है आठ साल के बाद में फिर एक कानून बनाया गया और उसको 1912 में नाफिज किया गया और आप हैरान होंगे कि 1912 की सोसाइटी रजिस्टर कराची में अभी भी मौजूद है बंगले बने में बहुत शान से रह रहे हैं वो लोग कायद आजम के मज़ार के साथ ही सोसाइटी है पहले क्लब था क्लब के बाद में वो क्लब भी चलता रहा फिर हाउसिंग सोसाइटी फिर मकान वो, वो बन गए वो चलते रहे और एक सोसाइटी है शिवानी शायद वो भी उसी जमाने की है वो 1925 की है तो बाद में जब लोगों ने ये देखा कि जी साहब ये इसमें भी जो है कुछ वो पूरा वो नहीं है तो फिर उसके बाद 1912 में बॉम्बे एक्ट 1925 नाफिज किया गया जो मुकम्मल नस है और आज तक 2020 से पहले जो है ये नाफिज था और 80 साल से वही कानून पाकिस्तान में चल रहा था अब हम इसकी थोड़ी सी बात यहाँ तक करके फिर इसका दूसरा हिस्सा हम इंशाल्लाह बाद में इसमें तफसील से बात करूँगा अल्लाह हाफिज़